terus perjuang pasuk ke bola kita nama kelate sebagai pahlawan bersemangat wajah hebat di pada itulah cerak kampung hingga ke kedah kopi jasamu disanjung pemain diminati nama muha la vai alguém pange pa min chema matanya sepi gelare ape glemosa ada hok jong kape iseropi da subra gula we boleh sakit kalau masuk tak beringat terjadi atau penuh semangat kesukaan. Yeah, yeah. Satu sejarah